dim ond yng Nghymru y cewch chi hyn. Saer yn gwneud cadair yn wobr i fardd am wneud cerdd. Mae sôn amdano'n digwydd yn yr oesodd canol ac mae o'n dal i ddigwydd heddiw. Dyma chi gadar Eisteddfod Genedlaethol Meifod a Gwlad y Mwynder 2003. Bob Morgan o Lambrydd Mair gnaethu, o dderw enwog cyfiau a'i gwneud ti i mi. Os bydd teilyngdod yn llanelli lenni, bydd bardd arall yn cael y clod a'r anhydedd, ac yn well na hynny yn cael cadair i'w thrysori am byth. Yng nghanol y tir ei sy'n hadar i, i bawb gael ei gweld a'i hambygio. Ond nid yna hanes pob cadair. Mae'n anodd dychmygu sydd y basa neb yn colli cadar anfarth debyg i hon, ond mae hynny'n digwydd mae yna gadeiriau cenedlaethol ar goll. A dwi am fynd i chwilio amdanyn nhw. Hen gadeiriau enwog, rhai yn hel llwch, a rhai mewn llefydd go anusgwyl. Ac os cael hyd iddyn nhw, mi dyna i'r cadeiriau cenedlaethol mae allan i'r genedl gael ei gweld nhw eto. A dyma estyn rei o lyfrau Dewi Emrys, bardd cadeiriol iawn. Mi yn illo Dewi Emrys bedar cadar genedlaethol, pedar, cofiwch, yn Lerpwl ym 1929, Llanelli 1930, Bangor 1943, Pen y Bont ar Ogwr 1948. A dyna pam y doth yr heol na chydd neb ennill mwy na dwy gadar genedlaethol yn ei oes. Rwan, un gofler oedd Dewi Emrys, yn methu dal i ar swydd na chartre am yn hir, yn cysgu weithiau môn clawdd neu ar stryd, ac mi werthodd yr unig goron yn illodd o er mwyn talu i ddyledion. Ym meibil y cadeiriau eisteddfodol, does dim sôn am yr un o'i bedair cadair. Wel, mae'n edrych yn debyg bod Dewi Emrys ar ôl ennill mwy o gadeirian a neb arall erioed. Wedi colli mwy o gadeirian a neb arall erioed. Dyma fynd dom llyfrgell i i lyfrgell y genedl. Yn y llyfrgell genedlaethol mae rai o drysorau mwyaf Cymru ac yn ei plith nhw mae pedair cadair enwog. Wel, dyma ni bedair o ser y byd cadeiriol. Dyma'r gadair gyntaf, cynharas i gyda ni, steddfod by Colwyn i naw un dim. Yr enillydd oedd R. Williams Parry am ei awdl yr haf ac o fyny ddath e'n fardd adnabyddus trwy Gymru ac yn fardd poblogaidd a bydd yn boblogaidd sydd o fod am hanner canrif wedi y fuddigoliaeth honno. O gynnu fo set leidar, dwi'n sylwi. Mae'r gadair yn un eitha prydferth yn wedi gyda'r eifori ar e. gyfer y nod cyfrin e. a'r cerfio y geifr a, a, a fyna. Yn ddiddorol iawn, cynder iddo fe wedyn, T.H. Parry Williams yn uchod yr ail gader, yeah. sef cader Ysteddfod Rexham 1912 am ei awdl y mynydd. Wrth gwrs, nid dim ond cader ddath T.H. Parry Williams gyda ge gytre o'r ysteddfod honno, fe nath e ennill y goron hefyd, a fe oedd y cyntaf i wneud y dwbl. Yeah. Ac o fewn ychydig flynyddoedd, sef tair blynedd yn ddiweddarach, dyma fe'n gwneud yr un peth eto, y mangor yn 1915 pan ath e ennill ar yr awgl Eryri. Wedyn mae'r <laughs> gadael ar y pen yn edrych yn wahanol a dyn y lle mae rhyw fadfallod yn cysgu ar y breichiau. Wel, er mae cader steddfod Carnarfon yw i, e, fe ddechreuodd ei bywyd ymhell iawn o Garnarfon yn Zeland Newydd. Ah. Rhodd Cymru Zeland Newydd yw'r gader yma, ac mae'r cerfio arni yn gerfio traddodiadol Maori. Mm. Enillydd y gader oedd Gwyndaf. A pan enillodd e'r gader, fe oedd yr ifancau'r i oed i wneud hynny. Oedd e'n ddwy ar hugen oed. Enillodd Gwyndaf am ei awdl Magdalen. Awdl arloesol, oherwydd gath ei sgwennu nid yn un o'r mesurau traddodiadol, ond yn dderlib cynganeddol am y tro cyntaf. Fo roth y drwg yn y caws felly. Mae rhai pobl yn edrych ar y fel yna. Bydde rhai pobl yn meddwl mai arbrofi a gwythio'r ffiniau o dde. Wel, does gynnwch chi'r un gadar sy'n perthyn i Dewi Emrys yn agos? Wel, os. Mae. Os. Mae yna stori ychwanegol i'r gader gyntaf wnaethon ni edrych hynny, yeah. sef cader ar Williams Parry. Yeah. Pan gynhalwyd Steddfod 1943, oherwydd y rhyfel, gath ei chynnal mewn neuaf y mangor, ond oedd e ddim cader wedi pharatoi ar gyfer y steddfod ac felly fe fenthyciwyd cader ar Williams Parry ar gyfer y seremoni. Ac yn y flwyddyn honno, Dewi Emrys oedd y bardd cadeiriol, felly fe nath ei gael ei gadeirio <laughs> yn y gader yna. Ond wrth gwrs, gath e ddim o cader yn wobr. Ond yn hytrach fe nath y steddfod ddarparu gwobr o fath, medal wedi chynllunio gan Gosgym John. Mae da fi lun yn dangos y beth oh. nath ei ennill. Medal yn dangos y bardd Taliesin. Ia, fei delyn a chromlech bach yn y cymdir. Ie, wir. Ga i fenthyg hwn? Wrth gwrs. Diolch. diolch i hogia'r llyfrgell, mi ges i nais am ychydig yr ei fath a Dewi Emrys yn wyneb hael llygad golini a'r gadair ar Williams Parry. Cadair yr haf. I lan fi hangal ar arll a fi nesaf, ac i dafarn yr eryr lle, yn ôl y sôn, mae hen gadair ei steddfod. Nid un genedlaethol mae'n wir, ond un oedd yn perthyn i Dewi Emrys. O, dda di hwrra chi? E, di dod i fod yn gadar ydw i. Cadair y Dewi Emrys? Ie. O, mae un y safell arall. Mae rech i fy rown trwy'r rws fyna. Iawn. Dda i gwrdda chi fan hyn. Aha. Dyma hi. Steddfod Corwan 1923. A draig ffyrnig iawn na <laughs> ni. Ia, mi enillwyd y gadar yma yng Nghorwen am awdl ar y testyn nos. A Dewi Emrys nath y gwaith, ond ni dyfo fo enillodd y gadar na chi. <laughs> Na, roi'n enw yn y cu lawr na e. Um, Dan Jones, uh, be oedd yn cadw'r dafarn ar y pryd. A oedd e ddim yn lle byrddoni dim wel dim lein a gweud y gwir, dim llinell chymor yn y fe. Um, oedd e'n, uh, wy'n credu na beth i'n gyddoedd, oedd uh, just bod telegram wedi dod yma, dyrod ei ôl ni. oedd e'n gwybod i'n byd bod ei enw e wedi cymryd lawr. Ond mae Dew Emrys, na, ond mae Dew Emrys wedi sonio di'n byd wrtho fe. A fel oedd hi'n digwydd, oedd uh, Dew Emrys yn sefyll ma ar y pryd, y 1923 a 1924, achos mae dy fi i ddangos fan hyn, mae Eileen e tu fas y dafar yn gyda Brithyll. Oes, mae hynny. A mae hwnna yn 1923. A pam, felly, da chi'n meddwl, oedd dewi wedi rhaid enw'ch taith i chi'n llai lle enw hun? Wel, sôn mas prynu bod e'n gwerthu'r gadeiriau, a mm. nhw'n mynd rhoi gadeiriau iddo fe. A na pam bod e wedi rhoi'r enw uh, Dan Jones lawr. Ond fi'n credu'n unan, mae rhoi diolch o dde, achos bod yn dicu am yn gi wedi rhoi cartre iddo fe. A mi ddoth y gadar i'r dafan wedyn, gath o'i gadeirio yma. E, gath o'i gadeirio fan hyn wedyn, dwi. <laughs> Ac yma mae hyd heddiw. Hyd heddiw, wedi. Ac yn cael ei defnyddio. Mae rhywun yn ystu yn ei bob dydd, achos mewn, mewn tafan mae'n cael ei wyso fel, fel unrhyw gadar arall yn y tŷ. Mm. Yn bell oes, mae rhywun yn gysgu ni. <laughs> Os bydd rhywbeth uh, steddfod lleol, sef steddfod Llanbiangel ar Arth, Ac hefyd mae'n cymryd ni Steddfod uh, le mae'r wyron yn Sgol Llandysil bob dydd Gwildewi. Uh, am bell i garnifel mae'r frenines yn cael ei chyderio ydy. Mm. So mae wedi cael iws. Ynddi. Ynddi. Nid Dewi Emrys na Dan Jones pu ar gadar hon bellach, ond pentre allan fi hangel ar arll a llebu cenedlaetha o botiwrs a brenu nesa carnifal yn ista. Dyma fina yn rhoi fy mhen ôl. Dewi Emrys enillodd gadair hardd y dafarn, ond nid cadair cenedlaethol ydy honno. Yn Lerpwl ym 1929, yr enillodd Dewi i gadair genedlaethol gyntaf. A dyma gael ar ddallt fod dwy gadair genedlaethol yn neuad y dre yn Lerpwl. A'i cadair Dewi Emrys ydy un, os oes rhywun yn gwybod, y parchedig di Ben Rhys ydy hwnnw. Does ar un o hein felly yn gadar i Dewi Emrys. Nagos, uh, nagos, ond mae yna gysylltiad gader fendigedig yma sydd maen nhw'n dweud un o'r goreion a gerfiwyd erioed ar gyfer unrhyw fardd. E, cader pedrog fel da ni'n ei galw i, a mae hwnna'n berffaith o gader. Ac e, fe nillodd e dair cader. Bron iawn i gymaint a dewi. Wel, ie, yeah, bron gymaint a dewi. Oedd y ddau ar elfen gystadleuol y fawr yn ddyn nhw. Roedd nhw'n hoffi cael y gynulleidfa i glapio nhw a cael yr arian am, am yr awdle. Ac uh, wrth gwrs roedd Pedrog yn ddyn pwysig yn Lerpwl, a pan ddath yr Eisteddfod Genedlaethol 1929, lle yn nillodd Dewi Ymrys a'r awdl ar Dafydd Ap Gwilym, Pedrog oedd yr archdderwydd. A fe oedd yr archdderwydd pan nath Dewi Llanelli, yr flwyddyn ar ôl ni yn y, <laughs> y gader eto. Be am hon wedi dweud? Hon, mae'n ôl bellach beth na Dewi Ymrys na Pedrog. Mae'n ôl i 1884, Steddfod Genedlaethol gyntaf Lerpwl, ac uh, wedi cael ei hennill gan dyfed yr uh, archdderwydd fi oedd yn hir yn amlynyddo yn archdderwydd ac oedd yn ffrind mawr i Lerpwl oedd yn dod yma'n gysobo blwyddyn bron ac uh, mae'n gadael harl oherwydd mae'r crychydd yma uh, crychydd Lerpwl sy'n gofalu amdano ni da ni mae'n mynd i foddi na mynd ar goll pa mae hwn ben uh, neuad y ddinas ac ben y cadeiriau yma. Mae'n un o'r ei cynta, dwi? Mae'n un o'r cynta a roddwyd am awdl yn yr Eisteddfod Genedlaethol. Ac mae, mae gyda i uh, llew a bob math o uh, fan yma. Uh, llew o dyna? Mae nhw'n dibycach i gallod yr ei egwyr. <laughs> Ond be am i stam funud? Right. Yn hedd. Diolch yn fawr. ond yna eistedd ar gadair berffaith Pedrog yng nghanol bwrlwm Lerpwl. Mi aeth cant a phedair ar ddeg o flynyddoedd heibio ers i Pedrog i starni gynta. Adeg hynny, roedd ystrydoedd hyn yn llawn Cymraeg. A oes heddwch, Wel na, goes debyg iawn, os ydych chi'n ista'r homar o orsedd fawr ar ganol stryd yn llawn o sgwsars yn holi a stilio. Mewn tŷ yn hen golwyn, fel y dwi wedi clywed, mae'r fedal yn illodd y diweddar Dafydd Owen yn eisteddfod Bangor yn 1943. Fel clwson yn y Llyfrgell Genedlaethol, medalau yn lle cadair a choron gafodd y prifeirdd y flwyddyn honno. Yndi, mae hi rhyw fath yn union. Medal i fath a hon gafodd Dewi Ymrys yn lle cadar ym 1943. Tysych chi roi tair llwy bren o dani hi, sy'n greu stôl go lew, ond dydy ddim yn gadar. Ymlaen felly, achos erbyn hyn y dwi wedi rhoi fy mryd ar gael ista ar olia un o gadeiriau cenedlaethol coll Dewi Emrys. Chwilio dwi am gadeiria cenedlaethol coll, ac yn benna am rai Dewi Emrys. Mi enillodd o bedair, a dwi heb gael hyd i'r un. Dwi am rai'r gora i chwilio am y gynta, cadair Lerpwl 1929, er mwyn mynd ar drywydd yr ola, cadair pen y bont ar ogwr 1948. Mae yna gasgliad o gadeiria yn amgeddfa werin Sain Ffacan. Wel, fedra i am neb gwell yng Nghymru na chyd awdur Beibl y Cadeiriau i helpu. A fel y gwyddoch chi, chwilio dwi'n benodol am hon, cadar 1948, pen y bont ar Ogwr. Wel, dy'r gadar yma ddim gyda ni yn y casgliad, ond os edrych ydi o dy flaen, mae yna rhai sy'n yn debyg iawn, hynod o debyg. A mae bron rhywbeth i blaw am yr addurniadau. Ie yeah, cadeiriau 1953 a 51 ydy ydi rhain Ie. lle yn y cyfnod yma defnyddiwyd yr un dyluniad am wel tua chwech neu saith o weithiau rhyw ddyluniad gan Elis Berwyn Evans a ddefnyddiwyd dro ar ôl tro. Pam oedd hynny ta? Dwi ddim yn hollol siŵr ond mae'n bosib bod o'n gyfleis iawn un dyluniad ac yn aml iawn oedd y cadeiriau yma yn cael ei ariannu gan Gymru Alltyd. Yn yr achos yma, Eisteddfod Llanrwst 1951, um, Brynlu Richards illodd a rhoddwyd y gader gan Gymru Patagonia. Felly mae gennym ni rhyw gerbiadau o ffigurau brodorol De America. Wedyn, y llall sy'n debyg eto, ond bod y ddraig yn amlycach ar hon. Ne. Steddfod yr Hill, 1953, a enillwyd gan Llwyd Williams. Mae gennym ni bysgod tro hyn o dan y breichiau. 1953, y flwyddyn honno enillodd Dilys Cadwaladr ar y Goron, y ferch gyntaf i ennill y Goron. Ac yn hon, y coronwyd ti. A mi oedd hi, fel y cofiwch chi, yn gariad i Dewi Emrys ac yn fam i blentyn iddo fo. Peth rhyfedd yng nghanol yr holl gadeiriau gwahanol yma, y rei yn rhyfedd, y rei yn blaen, ydy gweld dwy gadar sydd fel efeilliau o debyg i gilydd. Diflas neu. Ie, yeah, mae hynny mae'n ffordd. Wel, dwi yn un yn falch bod yr arfer wedi dod i ben yn dweud gwir. Yn i gael cadeiria pry bach yn wahanol. Ie, yeah, dwi'n cytuno. Ond, mm. er bod hein yn berthnasol ac yn ddiddorol iawn, dos ar un gadar oedd yn perthyn i Dewi Emrys yn y casgliad. Na, hynna'n ffodus. O na fo. Ond dyma neges yn dod. Oddi wrth ferch i Dewi Emrys, Nina, sydd bellach dros i 24 oed. Mae Nina bron yn siŵr bod y gadar enillodd ei thad yn Llanelli ym 1930 mewn ysbyty yn Ne Cymru. Am fan hyn o Nina'n sôn, ysbyty seichiatryddol cefn coed a betawa. A'r hanes ydy bod tad Ewi Emrys wedi bod yma am sbel yn diodda o Iselda'r Ysbryd. A bod Dewi Emrys er mwyn diolch am y gofal wedi'r hoed cadar Llanelli i un o'r porthorion. Ac yn ôl y sôn, yn rwlan yr hen eglwys goch yma, mae'r gadar. A dyma hi. Dwi am Chair. I've been searching so long. Have you? Have a look. Diolch. Welcome. Ia, hon ydy hi. Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Llanelli, Iesu nad gamlaeth, wela i mor flwyddyn chwaith. O, gwelaf, gwelaf, yn yr arddull art decor yma, 1930 dim. Ac mae'r ddraig cefyd yn yr un yn steil difyr a dwy delyn. Ac mae'n gada'r hardd ac uh, anarferol braidd. A dwi'n mynd i ista ni. A dyma fi'n cael ista o'r diwedd yn un o gadeiriau cenedlaethol Dewi Emrys. Os bydd teilyngdod yn y brifwyl eleni, mi geith prifardd arall fynd â chadair adre o Lanelli. Ond cheith neb fynd â chadair 1930. Cadair mewn ysbyty ydy hi bellach, ond mae'n gadair i dewi emrys byth. Ychydig wedi hynny, dyma'r darlledwr, Dei Thomas, ar y ffôn, wedi clywed, meddwl fo, am fy ymchwil i ac yn cofio iddo weld un o gadeiria Dewi Emrys yng Nghastell y Wain yn y Ffrinceiriog, a honno, medda fo, yn un genedlaethol. Dydy castell y wain, erbyn dallt, ddim yn lle anisgwyl i rywun gael hyd i gadar steddfod, yn enwedig un o'r cyfnod yn ni'n sôn amdano. Rhwng 1911 a 1946, roedd o'n gartre i Tom Scott Ellis – neu'r wythfed barwn Howard de Walden. Yn Llundain a ganwyd o, ond roedd o o dras Gymreig a mi ddaeth yn noddwr mawr i'r celfyddydau yng Nghymru. Bowrwm. Bowrwm. Ar o'r siarp, dwi'n meddwl. A'r pethau sydd yn ystafell yn perthyn i'r... I'r teulu Tom Ellis. Ie. Yeah. A dyma hi. Y gadair. Y gadair. Mae rwan sa. Ia, mae'n gadar gre a chadarn Eisteddfod Genedlaethol Frenhinol Cymru. Ia. Dan ni ar y trywydd iawn. Deryn Lerpwl. Ia. Lai y byd. Gei godi'r clister. Cawch. Nerth bardd ei awen. ac yn y gwylod. Lerpwl 1929. Dyna ni. O yma hyd yma, gadar genedlaethol gyntaf i Ymrys. Y gynta o'r pedwar. Y gynta o'r pedwar. Ond be mae'n da yng Nghastell y Wain? Achos bod Tom Ellis oedd yn byw ar y pryd, yn byw yn, yn y castell, yn amed yn ell bod wedi bod yn steddfod yn Lerpwl, a chlywed bod uh, Dewi Emrys eisiau gwerthu'r gader. Eisiau gwerthu'r gader? Gwerthu, prynu'r gader ar y Tom Ellis. A wyla i. Bron yn syth ar ôl i Dewi Emrys i henni chi. O, dwi'n yn gwybod. Wel wir. A me ellai fod o 'di bod yn Eisteddfod. O'dd o'n aelod o'r o'r Saes... O'r Sen- a'i wraig. Wel, fo. Wel mae hynna'n ddatrys i'r dirgelwch mawr yn dydi. Diolch i Tom Ellis am ddiogelu cadair genedlaethol gynta i Emrys i mi gael istar ni hi mewn cae. Dos ar unlla gwell yn oes na chastell i orsedd gynta i Emrys, brenin y prifeidd. Che sydd ddim hyd i'r pedair, ond ella daw cadair pen y bont i'r feir i'w ddwrnod. Dal i chwilio sisio. ac mi ges i ista ar bob math o gadeiriau eraill, rei mawr a bach, rei hardd a hyll, pob un yn tystio i barch cenedl at i beirdd, yn gadeiriau cenedlaethol go iawn. Ond yr un ohonyn nhw cystal yn fy meddwl i, a chadair meifod. Fel y canodd Ifan Francis Bryn Ni all dafad yn nill cader, na chath, na chi chwaith, na wiwer. Na hen sgwarnog flewog fler, dim ond yng ngwlad y mwynder.